Hallo. Even bij, eh, sorry. Oh, sorry dat eh, ik... Geen mag, ga je gang. Moet je even voorspringen? Vinden we nee, ook leuk. Nee, nee, gaan we er niet meer mee doen. Dus. Ga jij nou een calzone zitten maken? Oh. Ja. <laughs> nou, we zitten dus bij, <laughs> bij vrienden van ons, Mart en Monique. Eh, zijn we... Doen we geregeld, doen we gewoon lekker eten met elkaar onderling. Allemaal jongens van hun. En ehm, we hebben dus nu hebben ze een, een pizzerette. En dan komen dit soort units uit. Oh. Ik dacht dat het heel lang zou gaan duren, maar dat is uh, zes, eh, zes minuutjes ongeveer. Ik had het net al ondersteboven. <laughs> Word je zenuwachtig gewoon van nieuwe dingen? Hij het wordt echt gewoon knokkelen. Ja. Nou, het grappige is ook, als dit nou niet smaakt, heb ik het zelf gewoon verpest. smaakt ie? Ga weg. Waar is zo'n ding? Bij de blokker. Dat gaan we kan ook, kan ook online. <laughs> Ze hebben nog ook voor zes personen even personen. Ik keur het goed. We gaan even van het eten genieten. Straks zijn ze het spelletje. Ja. Hè? <laughs> dat maakt correct Dan Dat ik deze bakjes tegen. Dat ik nu wat in feite Ja, dat zijn ook makkelijke Dat wou ik vergeten. Ik dat ook. Ik denk dat dat een beetje is of zo. uitmaken eh, wat ik zoek. Uh, het ene wat voor is de delivery voor de bacon. Kijk, je merkt is zijn maar eentje dat hij zo gemaakt is. Die zijn net wat hoger. Hij ruikt ook gewoon echt... Uh, Als pizza. Echt gewoon, gewoon lekker gewoon. Weet je waar het naar ruikt, Mark? Nou? Als zelfgemaakte pizza. Zelfgemaakt? Verse, verse zelfgemaakte pizza. Kom op, lucht toch. uitgegeten inmiddels. We gaan ons eh, klaarmaken voor een eh, spelletje Exploding Kittens. Kijken of we dat begrijpen. Het ziet er grappig uit. Stelt niet zo heel veel voor qua verpakking. In die zin dat het niet zo groot is. We gaan het even klaarmaken en even kijken wat we moeten doen. bedoeling is eigenlijk gewoon om ons laatste over te blijven. Je speelt gewoon een kaart, je mag zoveel kaarten spelen als je zelf wilt. De instructies van wat de kaart doet staan op de kaart. Er zijn een aantal kaarten zonder eh, instructies. Daar moet je er twee dezelfde van krijgen, of drie dezelfde. Als je twee dezelfde hebt, mag je een uh, slachtoffer, uh, moet je spelen of kan je spelen, een slachtoffer aanwijzen. Dan mag je één willekeurige kaart uit zijn deck pakken, zonder te zien welke het is. Heb je drie dezelfde? Dat mag je zeggen. Dat mag je zeggen wel. Je hebt dus, dus, ik wil een diffuseplaat voor jou. Als jij geen part hebt, dan is het dan jammer klaar. Er zijn note die mag je eigenlijk altijd spelen. Dat is gewoon om een dik tegen te gaan. Dus iemand speelt iets dan is het gewoon, gewoon klaar. En uh, de rest staat eigenlijk op wat je bedoelt. En als je klaar bent met je beurt, pak je de kaart en, die voeg je toe aan je deck. En als het een exploding kitten is, is het klaar. Ben eruit. En er zitten dus altijd maar eh, <clears throat> genoeg exploding kittens in voor een aantal spelers. Met drie in. Ja. En als je er eentje hebt en je kan hem diffusen, dan mag je ongezien het ding ergens terugstoppen. Je mag niet zien zelf waar je hem terugstopt, dus je mag niet de andere kaart zien, maar je mag wel ja, Ik denk van niet lief. Ja, je weet het. Eén en dan de tweede kaart even als... Eh, ja, wij over Heb je wel gecheckt? Maar dat kan. <laughs> dat er inderdaad... Uh... Er zit er niet. Ja, <laughs> ja. Wacht. Nee, check. dubbel Oh. Hij is in ieder hier niet in. <laughs> maakt nu echt niet uit hoeveel. Shuffle? Twee. Ze gaan de elkaar pakken. <laughs> Ja, je had, je had nou, nou had je, gewoon, je kan hem nou gewoon bovenop gelegd zonder het stiekem te doen. Het is heel spannend. Er liggen nog maar twee kaarten. De spanning stijgt aan tafel. Welke is de Exploding Kitten? Welke niet? Wie heeft er nog een diffuse kaart? En wie niet? Het spant erom in een spel, wat normaal gesproken 15 minuten duurt. Zijn we al 19 minuten op weg. De spanning is te snijden. Ik wil die. En de wijn ook. Nou. Ja, dat ben jij. Dat ben jij. Dus heb ik uitgepakt. Ja? Ja? Ja? Ja? ja. Nou, dus dan moet je het spel afmaken, toch? Dus dan moet je deze op zijn plek leggen. Ja. Zo, en die terug in het dek. Succes! Succes! Oh, hè? Ik doe niet te veel in. Ik er <laughs> dan niet te veel in. Nee. Nee? Die heeft Martin net uitgehaald. Die trok ik net. <laughs> dat was de bovenste kaart ik had eigenlijk verwacht dat het een ding heb ze in vak en zo. Nee, ik heb het gewoon Ik dacht dat er twee exploding kittens waren. Dat kan niet, nee, natuurlijk niet. Er zit er één exploding kind minder in dus, als wat dus ze spelen. Dus lachen, ik pak hem. oké, okay, kom maar. Ja, oké dan. Dus die heb ik, nou ik pak hem dus nu even om het af te maken. Ik pak hem. Je hebt je dingen. ja, Suus kan niet meer, dus het is... Eh, en dan mag ik hem terugleggen. Ja, in het midden. Suus, pak jij hem nog even voor de zekerheid? Nou, dat is dus eh, Exploding Kittens. We gaan nog eventjes door. Het is een erg, erg leuk spel. Eh, zeker aan te raden. Er schijnt ook een, eh, een, een Triple X versie te zijn. Maar dit is de, de gewone. Leuk. Elke Chris, dankjewel voor dit geweldige spel. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!